Creiem que la comunicació és capdada en els processos educatius. L'aprenentatge social és quan ens comuniquem que compartim coneixement i aprenem. En aquest sentit, el diàleg és una eina fonamental per a aquesta construcció del coneixement i per a que també el nostre alumnat adolescent faci aquesta construcció de la personalitat i del seu lloc en el món. És a través del diàleg que compartim coneixement, que creem vincles i que acompanyem en aquest procés de construcció. Com el diàleg és tan important per nosaltres, intentem tenir cura d'ell en tots els moments possibles, en el seguiment de l'alumne, amb la figura del tutor o tutora personal com a figura capdalt en aquest diàleg, però no exclusiva. També en l'avaluació intentem sempre establir un diàleg amb l'alumnat que el permeti millorar. En, també és molt, molt important el diàleg en situacions conflictives, fins i tot tenim un espai físic dedicat al diàleg amb l'alumnat en aquest tipus de situacions. I finalment també considerem que és molt important el diàleg amb les famílies per tal de traslladar i compartir doncs, la informació referent als seus fills i a les seves filles.